Bom dia! Uh, Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Uh, em primeiro lugar, gostaria de agradecer toda a resposta positiva no vídeo anterior, no meu primeiro vídeo, vá. Um, toda a gente gostou, pelo menos da resposta que me deram. Um, disseram, disseram que o Bisu apareceu pouco, portanto o Bisu começa logo este vídeo. Uh, sim, Bisu, és a estrela. Hoje vais ficar aqui sentado durante o vídeo e tudo. Não queres? Não queres? Pronto, eu respeito a tua vontade, está bem? Porque também não, tu não precisas de ouvir este vídeo, porque tu já sabes tudo de Fórmula 1. Aliás, tu é que me ensina, Não estou a brincar. Entretanto, o Bisu também já não está aqui comigo. Deve ter ido ali perseguir algum pássaro ou algum gato ali no jardim. É, é um cão muito ocupado. Mas depois ele prometeu que via, que via o vídeo, por isso. O vídeo de hoje é um guia de Fórmula 1 para totós. Acho que vai ser assim o título. Eh, no fundo, é, é uma introdução, um guia básico sobre o desporto. Para aqueles que, por exemplo, estavam a fazer scroll na Netflix e viram Ah, Drive to Survive, ou em português, Emoção de um Grande Prémio, e já viram uma, duas, as três temporadas e que vão começar a se interessar para ver as corridas ao domingo. Esta é uma introdução para vocês começarem a perceber todo o formato e tudo eh, o que envolve a Fórmula 1. Um, e sobretudo, este vídeo é para aqueles amigos que todos os fãs de Fórmula 1 têm, que se recusam a ver Fórmula 1. Eu não entendo o porquê. Estão com medo de ficarem viciados. Pois, pois, eu fiquei. Eu não posso garantir que não vão ficar. Há uma grande probabilidade disso acontecer. Sim, amiga, este vídeo é para ti e tu sabes bem quem és. Já que estamos a falar de Drive to Survive na Netflix, dizer que a, a série acompanha o campeonato 2018, 2019 e 2020. Já está em, em a ser produzida uma quarta série uh, que se focará, claro, no campeonato 2021. E como eu disse, é uma série, ou seja, há produtores, há, há drama que é criado, há storylines, uh, mas. Um, eh, e por exemplo, as perguntas que são, que são feitas eu penso que serão entregues uh, semanas anteriores para os pilotos saberem e não serem apanhados de surpresa. Mas não há um produtor a dizer, ó oh, Daniel Ricardo, agora vais ali ter com o Cirilo ou ter, ou ter com o Toto e dizer isto. Não, não há. Não é assim que, que funciona. Mas há drama e há mexericos, como há em todos os desportos. Um ponto essencial a dizer, porque hum, sobretudo aqueles que estão mais uh, nas redes sociais, sobretudo no Twitter e isso, eh, há sempre aquela comparação. Ah, é o farrecente, e sobretudo eh, em relação a fãs eh, do sexo feminino. Ah, é uma, é uma fã recente, acabou de ver Drive to Survive e só gosto dos pilotos porque eles são bonitos. Uh, não há duas categorias de fãs aqui neste desporto. Não há, não há os fãs que viram Drive to Survive e os fãs de Fórmula 1. Não. Há fãs de Fórmula 1 de qualquer género, ok? Isso temos que ficar aqui um, ehm, temos que ficar já aqui claros, porque não existe as duas, eh, as duas eh, categorias de fãs. Eh, o desporto precisa de nós todos. Falando agora um bocadinho sobre a história da Fórmula 1, a primeira corrida oficial tomou lugar em Silverstone, no ano 1950, e foi ganha por um piloto da Alfa Romeo, o Kimi Räikkönen. Muito bem. Foi a primeira corrida dele e, bum, pódio. Primeiro lugar. Garantido estou a brincar, uh, eh, foi ganha por um piloto italiano, Nino Farina, que aliás ganhou em 1950 o um Mundial de Pilotos. Uh, contudo, nessa década, entre 1950 e 1960, foi sobretudo marcado pela, pelas vitórias e pelos cinco títulos do piloto argentino Juan Manuel Fangio. Um, aliás, ele é o terceiro piloto com mais títulos, atrás, claro, do Lewis Hamilton e do Schumacher. Um, e, e Juan Manuel Fangio ganhou esses cinco títulos com quatro equipas diferentes: uh, Alfa Romeo, a Maserati, a Ferrari e a Mercedes. Ai, aliás, espera, o Charles Leclerc, ai, espera, Charles Leclerc esteve na Alfa Romeo, está na Ferrari, conduziu um Maserati para o Grande Prémio do Bahrein. Ouviram aqui? Charles Leclerc confirmado para a Mercedes em 2022. Ah, pois. Isso tem lógica. Tem lógica. Estou brincada estou a brincar. O Charles Leclerc tem contrato com a Ferrari até 2024, sim. Ah, tirando aquilo à parte, a história da Fórmula 1 foi marcada por pilotos como Niki Lauda, James Hunt, Fittipaldi, Prost Senna, Damon Hill, Mika Hakkinen, Schumacher, Massa, Rubens Barrichello e agora mais recentemente, claro, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e todas as estrelas do amanhã que compõem eh, a grelha de pilotos em 2020, 2021. Falando agora um pouquinho sobre o calendário e o número de corridas na Fórmula 1, em 1950, no seu início, eram apenas sete corridas oficiais em Silverstone, Mónaco, Indianápolis, Rennes, Suíça, Monza e Spa. Um, em Portugal, a primeira corrida foi no circuito não de Portimão nem de Estoril, foi na Boa Vista, em 1958 e foi ganha pelo piloto Sterling Moss, ou Sir Sterling Moss, pela Venomol. Hum. Ai, os, os passarinhos. Eles fazem de propósito. Sempre que eu falo, eles cantam. Se eu não falo, eles não, não cantam. Vou ter que adicionar uma música, assim de ambiente, para vocês não ouvirem. Ai, opa, eu sei, estamos na primavera, mas... Um, atualmente, em 2021, temos 23 corridas. Um, o ano passado, durante o ano 2020, tivemos 4 triple headers. Era o paraíso, ou seja, tivemos 4 vezes, 3 fins de semana seguidos, cheios de ação. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Era só carros ali em pista. Eu adorei. Ah, nós estávamos mesmo no paraíso enquanto faz, mas eu também entendo o outro lado. Ou seja, um, o carro, quando nós vemos ali o piloto a, ah, a, ah, a guiar o carro, um, há tanta coisa por trás. Um, mecânicos, engenheiros, pessoal da logística e todos eles têm família, todos eles sacrificam esse tempo com a família para nos proporcionar um, grandes corridas. E eu entendo que um calendário com 23 corridas seja muito, muito extensivo e, e até muito esgotante para, para, para todos eles, mas também, também eu entendo os um, patrões da Fórmula 1 que querem é angariar mais dinheiro, angariar mais fãs um, eh, em países como um, eh, a Arábia Saudita. Formato de um grande prémio. Os grandes prémios uh, acontecem à sexta, sábado e domingo. Uh, sexta temos dois treinos livres, antigamente 90 minutos cada um, agora uh, reduziram para 60 minutos cada um. O que é que fazem durante os treinos livres? Nós vemos lá os carros andarem para trás, para a frente, em voltas de instalação e quase não há ação nenhuma, mas Uh, os pilotos, uh, durante os treinos livres, tentam, os pilotos e os mecânicos e os engenheiros, toda a equipa, tentam recolher o máximo de informação possível sobre o comportamento do carro, upgrades que podem, possam ter trazido de corridas anteriores, as condições de pista, as condições de temperatura e do vento, uh, tudo isso que irá ajudar depois para perceber o comportamento do carro na qualificação e na corrida. Ao sábado temos um treino livre de manhã e a qualificação normalmente à tarde. A qualificação dura sensivelmente 60 eh, minutos e define a grelha de partida para o domingo. Eh, ela é divide-se em três fases, Q1, Q2 e Q3. A Q1 dura 18 minutos e elimina os 5 carros mais lentos. Eh, a Q2 elimina os próximos 5 carros mais lentos e há uma regra na Q2, ou seja, os pilotos que passam a Q3, a, a, a terceira fase da qualificação, os pneus que eles usaram são os pneus que eles obrigatoriamente têm que iniciar a corrida no domingo. A Q3 então dura 10 minutos ah, e define as primeiras 10 posições, claro, na grelha. Ah, o piloto mais rápido eh, conquista a pole position ah, e o piloto que mais pole position tem é Lewis Hamilton, com 98 eh, pole positions. Contudo, contudo, o piloto que mais tem pole positions numa época é o Sebastian Vettel. Ah, pois! Tem 15 pole positions na temporada de 2011. E ao domingo temos a corrida. A próxima será em Imola. Uh, são 63 uh, ah, voltas, num circuito de 4,909 km. E há uma regra, ou seja, a corrida não pode durar mais de 2 horas. Mas como todas as regras comportam uma exceção, há uh, a exceção da interrupção por bandeira vermelha, onde a interrupção e a corrida não podem durar mais de 4 horas. Um, e agora que estamos a falar de corridas, há aquele tema tão polémico das grelhas invertidas, mas calhar fica para outro vídeo, para não estar a amassar, porque isto é um, é um guia de introdução e não já toda uma dissertação sobre Fórmula 1. A seguir à corrida vem os pontos, claro, que é isso que interessa no campeonato de pilotos e no campeonato de construtores os lugares pontuáveis é do primeiro ao décimo e são, os pontos atribuídos são 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 ao décimo. Ah, há, claro, um bónus de 1 ponto pela volta mais rápida. Podemos também falar do sistema de penalizações. Elas são atribuídas pela FIA. Por exemplo, se um, se um piloto tiver uma manobra mais perigosa ou provocar uma colisão, ou mesmo se ignorar bandeiras amarelas durante uma volta de qualificação, é mais ou menos parecido com o sistema de pontos de carta aqui em Portugal. Só que imagine, se a gente for a, excesso de velocidade a 200 km na autoestrada, é uma contaminação muito grave e perdemos logo 5 pontos. E o que é que são 200 km num carro Fórmula 1, não é? E também não existe penalizações uh, desse tipo. Um, antes da temporada de 2021 iniciar, os pilotos menos bem comportados para a FIA eram uh, o George Russell e o Lewis Hamilton, com 6 pontos de penalização, e com 5 pontos era o Lando Norris. O Sebastian Vettel tinha 0 pontos, só que passou uma corrida no Bahrein e ele já tem menos 5 pontos na licença. Eu, eu acho que foi um pouco excessiva essa penalização, mas pronto, não sou eu que decido, não é? Atualmente são 10 equipas que compõem o Mundial de Construtores. Em 2010 até 2012, penso eu, tivemos 12 equipas um, e acho que em 2019 houve uma tentativa de uma equipa, a Pantera, uh, integrar eh, o Mundial de Fórmula 1. Só que o Ross Brown já veio esclarecer que, que não está interessado em expandir, está sim interessado em, em focar a sua atenção e, e nas 10 equipas que já tem e a torná-las mais fortes. As equipas então que existem são 10, um, a Mercedes, com a dupla de pilotos do Lewis Hamilton e o Valtteri Bottas, a Red Bull Racing com eh, Max Verstappen e Sérgio Pérez, a McLaren com Lando Norris e com o Sérgio, Sérgio Ricardo. <laughs> Não, a McLaren com o Lando Norris e com o Daniel Ricardo, a Aston Martin com o Sebastian Vettel e o Lance Stroll, a Alfa Tauri com o Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, a Ferrari com o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, Alfa Romeo com Kimi Raikkonen e António Giovinazzi, a Williams com o George Russell e o Nicolas Latifi, a Alpine com o Fernando Alonso e o Esteban Ocon e a Haas com o Mick Schumacher e com o Nikita Mazepin. Temos três rookies, ou seja, três pilotos estreantes eh, agora na temporada de 2021. Temos o Yuki Tsunoda, o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. Todos eles integravam o campeonato de Fórmula 2 um, ehm, e Eleven Sports também uh, transmite a uh, eh, Fórmula 2 e a Fórmula 3. Uh, ehm, são campeonatos eh, de promoção. Um, ehm, todos eles sonham com uh, chegar um dia à Fórmula 1 e têm lutas mesmo muito interessantes, portanto eu recomendo mesmo a começarem a ver também essas corridas. Vamos agora falar de Fórmula 1 slang, ou seja, alguns termos técnicos que vocês vão ouvir quando começarem a ver a transmissão da Eleven ou da Fórmula 1 TV. Uh, eh, termos como grip, apex, lockup, understeer, oversteer, um, ehm, clean and dirty air, DRS, muitos. Eh, eu vou deixar na caixa de descrição dois links. Eh, um link do canal do YouTube da Fórmula 1 em que os pilotos tentam explicar alguns destes termos e outro link para um glossário que a Fórmula 1 fez. Porque nem eu percebo eh, alguns destes termos. Por exemplo, lock-up. Eu sei identificar um lock na, na televisão, não é? Só que eu não percebo do sistema de travões daqueles carros, muito menos do, do meu carro, muito menos da minha moto. Olha, uma vez, na minha primeira aula de condução da, da moto, eu travei com o travão da, da, da roda da frente, pumba, caí. Fim da história. Foi só isso. Mas agora tenho moto, agora tenho carro, tenho carta, pronto, consegui. E agora só para terminar, há algumas corridas que eu recomendo ver. Eu vou deixar um link na descrição, que é um site que tem quase todas as corridas que foram transmitidas uh, na televisão, uh, que é www.overtakefans.com, acho que é esse, eu vou deixar na, na descrição. Uh, algumas comida, comidas. Eu também recomendo comidas, só que isto não é um canal uh, gastronómico. Uh, corridas que eu recomendo. Mais recentes, Monza 2019-2020, Brasil 2019, um, ehm, Alemanha 2019, um bocadinho mais antigas, Brasil 2012, Canadá 2011, mais, mais, mais, mais, mais e muito, muito mais antiga, eh, se calhar hum, Suzuka 1989, com aquela colisão na chicane entre o Prost e o Senna. E por fim, como é que tu podes envolver cada vez mais nesta grande comunidade da Fórmula 1? Redes sociais. Twitter, as equipas usam muito o Twitter para interagir com os fãs. Hum, Instagram, YouTube, TikTok, hum, podcast. A Fórmula 1 tem podcast, o Beyond the Grid e um novo que acho que é F1 Nation. Eh, também há imensos podcasts portugueses. Um, eu ouço regularmente o da Eleven e o Bandeira Amarela, mas tenho visto cada vez mais uh, podcasts a surgir. Séries, documentários, há muitos documentários para além do Netflix, do Drive to Survive. Um, a Sky Sports tem um que é Race to Perfection, que é muito bom. E pronto, é tudo. Eu espero que tenham. A série Bizu, a série cão, que te só vens agora para o final do vídeo. Hum? Tu és muito esperta. Tiveste-me ouvir lá fora, foi? Está bem, estás perdoado, pronto. Um, eu espero que tenham gostado do vídeo. Uh, <laughs> subscrevam o canal, deixem um like, uh, deixem um comentário com sugestões para os próximos vídeos. Um, e partilhem, sobretudo partilhem este vídeo com os vossos amigos, que vocês querem que eles comecem a ver Fórmula 1, mas que eles recusam a ver. Não é? Não é? Tu, tu já viste, tu, pronto, tu sabes tudo, eu sei. Queres terminar com a, com, com a música da Fórmula 1? Com, com o hino, queres? Vamos pôr, vamos pôr isso. Vamos pôr. Vê se tu gostas. Tu gostas?